I think I get to my little and do it yeah. One look, this is but uh, that got the fair no split out in the club me kind of so uh, but I'm just get a bit in it yeah I can't was split into glove yeah split into boleh ablah ah, lah. tu lah. oh, oh, ya, eh, ya. dia pusat ya, eh, ah oi kamu biar dia biar kita nak dia om saya om Evet, ikat ya. Ne kadar bol bir var. Yani adam ya, tabii. Ey, kapça abi ya. Bu kaos, ne bari, ne suknya juga dari baut juga Afwa juga onene tidak ekspor diskriminus ini habis lagi Obus Afra Cipro Tua Evan Egatnya Polis Discord Ya bu Estela est Sivir Tito Mabu owó àbọ̀wò lórí kù sí ìjọba ìlú ẹtí lórí ìbọ̀pọ̀ ẹ̀yẹ́sì ẹ̀yìn olùkọ́ ìdìbò ètò ìṣe alábùlọ alẹ́ ìkírànlọ́mí àfi nípa ọmọ ìdára ìmọ̀ ìmọ̀ mìíràn. guys, it will feel at least the little skills this evolution experience in roles aber it is the best is the earth not able to after that one make it use your work as a good about me do Senhor dos Reis, por lambo e água, os sítios que me preocupam, o meu sinal, os sumiu, me meus desigualdades, o idea no meu centro, estava aqui por kena setuju sebab saya dah pernah buat ke dah buat apa ni nak balik skin abang ini itu sudah boleh kita buka masa kembali ni ada makna satu jelas tinggi alhamdulillah dia bos i alhamdulillah dia ni a stayed a in the further combating this act of possession. The a boy the il a fait qui con. de a boy no не буду de посмотрел le, Jim animal den Müll, der auf Ataro keine Abwechslung mehr stürzte. Aber warum nicht Abwechslung? Aber wir abu also was wollen. Und dann sind wir schon wieder. qualquer uma revolução, os políticos estão fazendo sem